Daşasın. تو سروره Premium sizde. آره بس مادرتون همه با بود آقا مادرتون بکنی باش آه بیا بیا کجا رو گفتی پلیره یو 5 آره کمر پیدا کردم یا کمر پیدا میمیرم نگاه کن یه جونور بغلمونه چی میگه میک می خیابونی فود خب یاسین هم فارم کرد اومد آوت پست اسکرابمون برای یه مینی میرسید برای یاسین خودم گان گرفتم رفتیم سرما بیس بسازیم بیس کجا بزنیم یاسین؟ ریدم میکنن اونجا 一百零，这个二十八二斤多，兰多多，一百零。 time. aksak dedi ki. Aynen. Benim de ben pinim de. Serveri tamam. Ha? Hey that in. Settari? Hmm. Wait, کمال فتا رو بگیر لاگریدشون کن برنیس مانس خب چند دقیقه بعد امین بهم گفت که بیام دنبالش با مینیکوپتر رفتم دنبالش فارم کرده بود و قرار بود لوتاشو بیاریم بیس Quem os passeiros. É, que eu estou dos animais. نه را کجا آوردی؟ داشت دو نفر کشتم داشتن چیز میکردن سچر رایدو نشنیدی؟ نه سچر راید که پیدا کردی آره؟ کلک بیسی که؟ نه نه دارم میگم دو نفر کشتن شد جفتشون مردن بد کشت دایا کیرم تو این گیم ناموسن بک میاد مادر زنده هنوز اونجا فایدشون میشه الان بادی من بغل اون خونه به احتمال زیاد میاد بادی من چیز کنه روز کنه Erkeği de. Diğeri seviye. Erkeği de. کارتا رو لوک کرده کار کارتا اینا دست منه بیا اینا تو لوک کن بیا اینا به تمام آموشو برده بریم یکی جلو من هزید نمیدونم مرد بکنم آره مرد بد میزد یه یارو خطا رو استفاده با تورش داره میره آره آه امین بغل منه MP5 آره الارم هست چی دارم سار دو تا ایت مردم حاجی چقدر ریتاردن اینا مادر جندی کمپرن کدوم خوشتی نمیدونم این گراب اینجا بود این یارو با کجا ننم خاموش من یه اشو پشت این صخره است دونشون پشت خونه ای که تو رو کشت دیدی رو روشن کرد پشت من یکیه تویی نه مرد مرد مرد مرد این یکی رو کشت سه نفر چهار نفر نمید چهار نفر نفرن مطمئنی؟ آره یکیشون مرد وای آجی مختر این یارو گایدم یکی بغلم بود اون منو کش احمق میخواستم یکی رو بکشم دیوونه به درد نخور سری بیا دیگه باش حیمونه به درد بخور برم میام چی زدم آجی به اینا از این فاصله کسشون کردم دوتاش ما دوتاشون ما بزنم بعض موقع میرینم آره کدوم رد کارت راستیه یا چپیه؟ چپی چپیه پاسی ندادن این بم بم بم بم بم دو نفر دو نفر یه نفر خدا سرم برم برای این دودیا مودیا دوتایی خور Bro, you are not on my level. Delete the fucking game من منم منم همین منم من نمیزنم داداش مردی؟ سایلنس ای کی منت پشت کرده نه سایلنس ام سی نو روی بله. کلمه بی ده بیا داداش چرا تو منو داری میزنی نیسته کیری رو بهت گفته بودم روشن بذاری الان متاترک تموم نکنه یکی کس شد اینجا هنوزم صبرم لایه این دودی یا مودی یا این دمر زیاده امین andiamo di lei, viene meglio. Ne ara geldim ama ne yana yemeği sıçın. Lol benim yerdeki. Dur bot nerede? lan? Ee, çizdiler ya beraber sana. He. این نبوده یکی دیگه هست بابا ریدم تو خودم بابا یکی دیگه هم هست که میگم دیگه اون داره میزن خدایا من چیکار باید بکنم من تان نکن خدا من تلف میشم جنده Where are you going bro ها یکی دیگه هم هستم چیزی هیت داد بغل من اون دستش بود آره همه چی دستش هرچه پدر کردیم دیگه عادت کردی آره. حیوانی دیگه آره حیوانی دیگه تو دوست داری بودیم عرض آره داشت بودیم اصلا تو فکر ما بودیم مزم هستیم آنم ببینم اونجایی که رید کردن کجا بودی همه کوبیدن کجا داره میزنه این بیسشو گلوت داری دست دمی؟ کلوت میخوای؟ نه بیا دیگه خب وسط ریدی الان ça sette ready. Set up on Do you hear me? Dارم فایت میدم با اینه دور کامپانتیه کسی یه گشتی؟ یکی هستین بالا بالا نه گرفت بالا این خط بگیر یه دونه تورت زدمش این تورتا رو مگه نزدن اینو پس چجوری رفتن تو اگه اینا رو ندادن آمینی مینی مینی حاجی نه آخه لدر گفتن این داده باش یکیشو مرده بالا هزیه من باید سریع بودم خودشان تورت گیر کرده یارو گاییدم تورته آره. پس اینا چجوری رفتن تو خارکوسا آم بار داره تمام میشه حتما باتریشون داره آره دوباره خاموش شد خاموش برو تا روشن نشده آزاد شد رفتم بالا ولی چیز نرفتم بالا بالا نرفتم آره لدر نرفتم میدم میبینم من آخه کجا ای چرا آره. آجی اگه بیای تو بوست کنی میشه رفتا من چجوری بیام تو نه رفتی تو این تورته پیر داره نره خب بسم الله یکی شاید تو کمپ باشه شاید مواظب فقط باشه چجوری کشتی اینو داخل بیس؟ یه لحظه پیک داد زدم اشتهام شد دیگه خودش رفته افتاده اونجا دیگه حتما چه نه این از تورت مرده ته میتونم بیام تو کارکتر رو زن خورده الان؟ نه یوزونو هیچ خوردم نه تورت دارد آها مینی داری کارت من رو نزنه یه عقب خب بعد اینکه لوتا رو گرفتم اومدم بیس و امین رو انداختم اونجا که منتظر بمونه یارو دوباره برگردن و به امین گفتم که کمپ کنه و امین بهم گفت که الان سه, تا فولگیر اونجان و منم آرمار هیویا رو پوشیدم با مینی رفتم که انتحاری بزنم روشون نه من جام سیفه سیفه چند تاشون رو کنم این؟ ستاشون دادم من دانم همین بیا بیروف بیا همین بودو بودو من دانم رو بودو بودو بودو اینجا اینجا اینجا اینجا عملیات و البلاغه ببین میگن داشتم این بگیر بابا یارو رو زدم پرپرش کرد ببین اصلا عملیات اول کردی مشتی بابا نه الان یارو فکر کنم ریده تو خودش میگه این کجا در اومد کجا زدی این یارو نه بیرونه ها <laughs> برو مش مدار رو لاغه بر نمیداش دیت تی سی ذات لحظ البلاغه عمل يا آره دو تا دو تا عمل بی بالا یکی ده اونم دده نه نه مرده همین همین همین بزنه نمیبینمش دده فکر کنم آره مرد آره, آره. خودشون رو خط بگیری الله خط بیا این من این آیتم رو میندازم میرم بکشم دو دارم بیا پیک نده اگه مت نهاری همین من مردم با بابا با اچ پی کم همین پیک نده هیچ وقت فول کیتت هم افتاد پایین الان گوهی دستم نیست بخورم وایسا من میام اینا رو میتونم لوت کنم دیگه وایسا فقط همین که پشت بالا رو بزنم ندادمش وای منم داون شدم من موتوس امین دعا کن ریوای بشم امین اگه بشن بشم سانمون میشم امین <laughs> الان چی کافری اگه ریوای بشم مینیو ور میدارم همون لحظه میرم تو رو خدا بلند شو هر کی دوست داری بلند شد آه Şekerim mı salmon şekerim. Bro, see you later. I'm joking bro, I'm here. Это да, ра, я ра. Yo, alıyorsun hadi. Ey baba. فشار آوردن فکر کنم همین راکت اچپی چیزی؟ ای برا کم کم کم کم ایر برو آه چی میگی؟ اچپی داری؟ نه ستاشون رفتن تو خب با آیتم ریدای که از یارو گرفتیم رفتیم بیسای کوچول موچولای دور برمون رو رید کنیم گیزه گلمه هم تیز اوف دیویست تا اسکرپ آره آره کن سلفور هم داشت دکتوره بود یارو این بالایش هم بزنیم آتیش گیزه کلمه هم تیزه بده یاد گرفتی؟ اینا رو بگیرم این من مداتو بگیر بگی واسه شعری بوده این آن یه اون یکی دو دره کردم بزنیم قطار پیاده شد یه هزی برم میبینمش برم میاد سمت راست یا دارم سوار میشه آره آره دارم میاد سمت راست دارم میاد سمت راست وایسا من چیز دارم سایلنس دارم رفت شب برگشت سمت قطار باید نت فارم کنه چیکار داره میزن گی شدن گی شده رو بردم یکی داشت نگاه میکرده ای بابا یار فکر کنم اومده بود چیز کنه فامیلش خالا Kartal şu adam. Deli ağrılaştı. Olsam.